අද වර්ල් රේඩියෝඩේ ඉතිං රේඩියෝලට සම්බන්ධ රේඩියෝ අහන ඉතින් හැමෝම ආදරය කරන දවසක් අද ඉතිං රේඩියෝ ගැන ලොකුවට අපි හැමෝම කතාබා කරනවා ඉතිං රේඩියෝ වැඩ කරනවා කියන්නේ එක හරි අමුතු දෙයක් හරි ආසාවෙන් කරන්න ඕන දෙයක් ඉතින් එම ආසාවෙන් මාත් හිටපු දෙයක් තමයි පොඩි කාලි දම්ම රේඩියෝ එක වැඩ කරන්න ඕන කියලදේ. ඉතිං පොඩි කාලි දැම්ම තිබුණ ඒ ආසාාව කොහොම හරි ඔන්න වාසනාව පෑදුන රේඩියෝ එක වැඩ කරන්න ඉතිං ලංකාවේ තියෙන අංක එකේම මදජාලය හිරු මදජාලයේ ශායම් එක්ක තමයි ම මුලින්ම වැඩ පටන් ගන්නේ අදත් ශාත්‍යක තමයි තාම ඉන්න වෙනසක් නෑ මෙච්චර දුරක් එන්න මට හැකියාව ලැබුණේ ඔයන්ගෙන් ලැබුණ ආදරය අඩුවක් නෑ ආදරය හැමදාම වැඩිවෙනවා මිසක් අඩුවනේ නෑ ඉතින් යන යන තැන ආමි ඩිලන් නේද අර දවල් දොළහිද හතර වෙනකන් කූඩ ස්පොට් කරන්න ඔයා නේද ඔයාගේ ඔවුන ඇබෑගේීමට අපිත් ඇවිල තියෙනවා අර එහෙම කියද්දි හරි අමුතුයි හරි මාසාවත් දැනවා සහ සිින්දු කාමරේ අමත කරන්නම බෑ ඉතින් සිින්දු කාමරේ අහන්න විතරන්නවේ දැන් අපි බලන්න අවස්ථාව ලබාදී ලතින YouTube ඔස්සේ ඉතිං ඒ විදිහට හැමතැනම කට්ටියගෙන් ලැබෙන ආදරය අඩුවක් නැති නිසා තමයි මෙච්චර දුරක් එන්න හැකියාව ලැබුණේ. තාමත් රේඩියෝ අතරින්න මට හිතෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ආදරය වෙනසක් නැහැ. දැන් මෙහෙම දෙයක් කියන්න ඕන. මයික්‍රෆෝනයක් ඉස්සරහට ගිහලා මම කතා කරද්දි මම හැමතිස්සෙම හිතන දෙයක් තමයි මට ඉන්න එකම හොඳම යාළුවා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මාව අහන ඔයා. ඉතින් එහෙම හිතෙද්දි මට දැනනවා හරිම ආදරෙන් ඔයාලට කතා කරන්න. ඒ එවිදියට දැන ෆිල් ගත්තක වත්තේ කතා කරපු නිසා තමයි මං හිතන්නේ ඔයාගෙන් ලැබෙන ආදරය වෙනසක් නැතුව මට ලැබුණේ එන ඉතින් හැමෝටම කියනවා දිගටම ශාත් එක්ක ඉන්න ෂා අහගෙන ඉන්න ලංකාවේ හොඳම සින්දු ඇහෙන එකම channel එක ෂා කොහේ ගියත් ෂා කියලා බය නැතුව කියන්න පුළුවන් ෂා කියලා අපිට කිය කිය වෙන විදියට ෂා අපි ඔයත් එක්ක හිටියා එහෙනම් හැමෝටම එකෙන්ම ජය වෙන්න ඕන මගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ එකෙන්ම ජය වෙන්න බයි මම ඩීලන්